러시아에서 왔어. 러시아에서 такая красивая. 진짜 쑥스러워. 안녕하세요. Даша. 다시야. Всем привет! Так, а, Сегодня я буду снимать видео. Корейская девочка Ханель. Она будет в первый раз в жизни встретиться с русской Дашей. Даша, она русская, но работает в Корее моделью. То- И чтобы ребенке дать времени, чтобы она не плакала, Даша там скрывается. <laughs> Потом она будет появляться, когда ребенка приедет. Вот она там скрывается. Даша, 어딨어? Даша, 안녕. Даша скрывается да, с подарками. <laughs> Как ты чувствуешь? 나 좋아. На 좋아? <laughs> А ты видела корейскую девочку или ребенка? Ну, Я видела только на улицах, но вот так вот близко. Не часто общались? не разговариваю. Не общалась? Ау. Для меня это тоже эксперимент. 오늘 엘사 공주님 만날 건데 준비됐어? Она первый раз в жизни встречалась с русской девушкой и очень стесняется, поэтому папе, папе. 왕자님 여기 있어. 아들아 안녕. 왕자같이 생기진 않았지만 왕자야. 프리비에, 프리비에. 한국 거리야. 겨울왕국 러시아야. 러시아. 어. 하늘이가 마음을 담아 얘기하면 한국말로 얘기할 거야. 어디서 왔어요? 저는 러시아에서 왔어요. <laughs> 러시아에서. 어떻게 러시아에서 왔대? 아니 러시아 몰라? 너무 쑥스러워. 자, 엘사 공주님이 선물 준비했나봐. 선물 볼까? <laughs> 아, 안아줄까? 안아준대. 엘사 공주님 Кажется, она еще стесняется. Нужно времени немножко. Детям подарок все решает. Уже обнимашки. 다 똑같이 나는 너무- 방랑색 색깔인데 방랑색. 보여줘. 엘사 공주님한테. 무슨? 오 예쁜 예쁜 색이죠. 하늘. 엘사 공주님 눈 색깔 봐봐. 무슨 색이야? 초록색. 어때? 응. 어? 뭘까? 이름 이름이 뭐예요? 이름이 좀 어려웠는데 해보자. 마트리오시카. 마트리오시카. 하늘이 할 수 있어? 아니야? Корейские дети вообще обожают матрешку. 머리 색깔 근데 좀 다르. 머리 색깔 빼고 눈이랑 다 똑같지 엘사 공주님. 몇 살이야? 하늘이 몇 살이야? 다섯 살. 집에 있을 때 뭐 해요? 뭐 해요? 하늘이? 그냥 거꾸로. 인현이랑 누라야? 언니 이름 다샤야. 안녕하세요. 다샤. 다시야. А как она будет реагироваться, когда Даша говорит на русском? Ханя, ты сегодня такая молодец. 하늘아 무슨 말이야? Так хорошо справилась. Постоянно разговаривала со мной. Ты пришла сегодня такая красивая. 겨울왕국 말로 했잖아, 러시아 말로. 어땠어? 어? 재밌었다. 재밌었어. А, тогда я очень часто буду разговаривать на этом языке. И когда ты приедешь в Россию, ты уже будешь понимать, что там все говорят. 한번 안아주자. 러시아에서 더 맛있는 마카롱 파는 그치? 우야프 월장 올라프 지금 준비하고, 준비하고 있어. 어. 준비하고 해야 되니까 힘이 좀 힘이 좀 생겨야 돼. <laughs> 힘이 좀 생겨야 돼. 맞아. 힘이 좀 생겨야 돼. 하늘아. 뭐라고 해요? 네. 한국 얘기 처음 만나보니 어때요? Все, нет, Сегодня впервые так близко общалась э, с детишками, с корейскими. Мне очень понравилось. Я, конечно, волновалась, но я думаю, все волновались, потому что это детки. Детки. А, дет... Уже и привет, и спасибо сказали. Да, да, да, вот. Но было классно. Было классно. Смотрите все эти, это видео, ставьте лайки, и пишите комментарии. А, пока! Оставили ссылку. Дашик. Да. Аня. <laughs>